ವಾರ್ತೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ಬಲಿ ಪಾಪ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹೊಸ ದಾಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾರ್ತೆಗಳು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮುಚ್ಚ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂಚನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ನಿಧಾನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಒಗಟಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಗಟಿನ ಪದ್ಯ ಹಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸರಿ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಹಾಂ ರೆಡಿ ஒன் டூ த்ரீ அரே டிங்கு டக்கா டிங்கு டக்கா டிங்கு டக்கா டிங் அரே டிங்கு டக்கா டிங்கு டக்கா டிங்கு டக்கா டிங் ಹಸಿರು ಅಂಗಿಯ ನಾ ತೊಟ್ಟಿರುವೆ ತುಟಿಗೆ ಕೆಂಪನು Hey. ಒಂದು ಒಗಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮೂಗದು ಭಾರಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಕಂಬದಂತ ಕಾಲೆನಗೆ ಮೊರದ ಕಿವಿಗಳು ಉದರ ಹೊಂದಿರುವೆ

ಕಾಡಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆ ಹೇಳು ನಾನ್ಯಾರು ಚಿರತೆ ಅಲ್ವಾ ಅರೆ ಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ನೀರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹಸಿರು ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಸುವೆ ಅಂತರ್ಜಲವ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿವೆ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕುಳಿತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವ ಕೊಡುವೆನಲ್ಲ ಹೇಳು ನಾನ್ಯಾರು ಕುರ್ಚಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರೆ ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಒಗಟು ಎಲ್ಲ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ನಾವೀಗ ಈ ಒಗಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಒಗಟಿನ ಅಷ್ಟೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇದೇನು ಗಿಳಿ ಎರಡನೇದು ಆನೆ ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಕುರ್ಚಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಸ್ಯ ಐದನೇದು ಕುರ್ಚಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ಉಳ್ದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿರ್ಜೀವಿ ಜೀವ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಹೇಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೀಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದೊಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಮಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸರಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸರಿ ಏನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನವರು ನಿಮ್ಮದು ನೀಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣುವಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆ ತೋರಿಸಿ ಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿರುವವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಏನದು ಅವರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದವರು ಹಾ ಇವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಹಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಇವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವಗಳೇ ಕೀಟಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಇವುಗಳು ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿಸೃಪಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಸರಿ ಅವುಗಳನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಸರಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಟಗಳು ಸರಿಸೃಪಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನೋ ಇದೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದಾವ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಇದ್ದಾಗೆ ಮೃಗ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಇದ್ದಾಗೆ ನರಿ ಇಲ್ಲ ನರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ನಾನೀಗ ತಯಾರಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇದೇನಿದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿರತೆ ಈಗ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರೇನು ಚಿರತೆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅದು ಹಸಿರು ನಿಮಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ನೆರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಸಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಇರುವೆ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ಸರಿ ಇದ್ರ ಆಹಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ತಕೊಂಡೋಗಿ ದಿನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೌದಾ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಮರ ಹತ್ತುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇಳಿತದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಗುಹೆ ಗವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿದು ಬರೆದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ವಾ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬರಿಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ಎರಡೆರಡು ಪೆನ್ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಎರಡೆರಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುಂಪು ಒಂದ್ಯಾರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಕೊಳ್ಳಿ ಗುಂಪು ಎರಡ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗುಂಪು ಮೂರ್ಯಾರು ಯಾರು ಗುಂಪು ಮೂರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಾ ತಕೋ ಗುಂಪು ಮೂರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗುಂಪು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪು ನಾಲ್ಕು ಯಾರು ಕೀಟಗಳು ಗುಂಪು ಐದು ಸರಿಸ್ರಪಗಳು ಗುಂಪು ಆರು ಏಳು ಮೀನುಗಳು ಈಗ ನಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಬರೀರಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಹಾಂ ಬರಿ ಅದನ್ನು ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇರುವುದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ಚಿರತೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ದೋಣಿ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ದೋಣಿಯ ಆಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆಕಾರ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚಿರತೆಯ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾಲು ಅಂತ ಬರ್ದ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕಾಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯ ಯಾರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಶಾರ್ಕ್ ಬರೀತೀರಾ ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತದೆ ಆದವರು ನಿಧಾನ ಹಗ್ಗ ತುಂಡು ಮಾಡದೆ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಟಿ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುದು ಬೇಡ ನೋಡ ರಿಯಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಇದೆ ಆಡೋಣವಾ ಹಾಂ ಅದರ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಾಗಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಬರಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಬನ್ನಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಣಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿಗಳು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇದು ಗೇಂಡಾಮೃಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಗೇಂಡಾಮೃಗ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಚೈತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಆದ್ರೆ ಇವಳ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂಟಿಸ್ತಾಳೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಹತ್ತು ಹೇಳುದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿನವರು ಮೀನುಗಳು ಬನ್ನಿ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾ ಅಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆದವ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಟ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದರ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅದರ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ದವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡುದಲ್ಲ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ನಾನೀಗ ಒಂದು ನೋಡಬಾರ್ದು ನೀನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿಮ್ಮ ಬಾ ಈಗ ಇವಳು ಸಹಾದಿಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಇವಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡವರನ್ನು ಇದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನೀನು ನೀನು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನಾನು ನಾನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯ ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದೇನಾ ನಾನು ಆನೆಯ ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿನಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಸರಿ ಮೌನ ಇರಿ ಬಾ ಮರಿ ವಿನಯ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಯಾರು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾ ಹೇಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೇಳು ವೆರಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೆನಪುಂಟಲ್ಲ ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಗ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ